Hallöchen, ich bin's wieder, eure Miss Europa. Mein heutiger Badegast, der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un. Herr Un, Sie sind dafür bekannt, Ihr unterdrücktes Volk vom Rest der Welt abzuschirmen. Bei Ihnen gibt es keine Journalisten, nur Propaganda. Wie rechtfertigen Sie das? Hm, da sind keiner Journalisten, sondern Tellolisten. Aber in Nordkorea gibt es sowieso niemanden, der eine andere Meinung hat als ich. Und was nie passt, wird passend gemacht. <laughs> Wenn du auch für Freiheit und unabhängige Presse bist, dann geh wählen. Am 26. Mai sind Europawahlen.